Azər, Elman Azərbaycan dövlətləri. Deyin ki, Ermənistan Rusiyanın müttəfiqidir də. Nəyə görə Ermənistanda rus dilində tədris yoxdur? Çünki rus. He, hə, çünki nə? Heç o bir nəfər Azərbaycanlı da yoxdur. Heç təxmin. Mən deyirəm niyə rus dilində? Çünki sən rus niyə görə? Rusları üzərində tədris eləmirsən, sən Azərbaycanlını rus oxudursan. Bilirsən. Necə oldu ki, 3 ay bundan qabaq Azərbaycan nümayəndə heyətini oradan qovan rus sülh mərhəmli qüvvələr bu gün şərait yaradır ki, həm yəni danışır. Çünki niyə? Siyasətdir bu. Siyasət deyil. Siyasət deyil. Çünki ermənilər ciddi şəkildə inteqrasiya ilə Avropanın qarşısını almaq istəyirlər. E, gəlin biz Sən gör, yəni İlham Əliyev deyir ki, Cənubi Azərbaycan qardaşlarımızın ana dilində tədris etmə hüququ yoxdur. Qazaqstanda ana dilində tədris qadağan olunub. Yox, Azərbaycan sadəcə rus çəkdi. 50%, 50%. Sən necə Cənub Azərbaycanlıya ana dilində tədris tələb eləyə bilərsən ki, öz ölkəmdə məktəblərin 30-40 Azərbaycan prezidenti Mən sənə deyirəm ki, Rusiyanın dövlət siyasətində rus dili bilməklə, rus dilliliyi ilə rus əhalisi eyni götürülür və onda da Rusiyanın siyasi çıxalının bir elementidir. Yox, yox, sən çox yaxşı bilirsən məndə deyirəm. Siz rus dilini çox yüksək səviyyədə bilməyiniz sizin ziyanınızadır yoxsa xeyrinizə? Rus dili bilmək başqa yox, şeydir, yox. Rus dilində təhsil başqa şeydir. Yox, Rus dilində təhsil olan yüksək dildə də bilirsən. Elə deyil. Mən çox istəyərdim ki, siz Heydər Əliyev qədər Rus dilini dəqiq bilən vardı. O Rus dilində təhsil almışdı. Yox, İlham Əliyev Rus sektorunda oxuyub. Rus sektorunda oxuyub, bəli. Hə, get o. Azərbaycan dilini bilsən sən xainsən də. Yox, Azərbaycan millətini sevmirsən də belə çıxır. Biz, biz hə, bütün dünya ideologiya. Ay qardaşım, İlham Əliyevin Azərbaycan dilinin inkişafı ilə bağlı 10 dənə sərəncamı var. Dil bayramı var, konstitusiya var. Ölkə məktəblərinin 50% rus dili təhsil keçirsən. Mənim mövqeyimi Siz mənim mövqeyim. Mən səni bu niyə qaldıram e, bunu? Lavrovla danışın ha. O şəkilləri ilə Lavrovun demək ki, rus dilinə tərsdən razı siyasi məsələ. Roma papası Erdoğanı qəbul eləyəndə bir alçaq kreslo qoymuş. Erdoğan gəldi baxdı ki, Roma papasının kreslosu hündürdür, bunca alçaqdır. Dedi ki, bu kreslonu dəyişdir. Mən burada oturmaram. Yox, o anda burada... deməli idi, qardaşım, ya Heydər Əliyevlə şəkil olmalıdır orada ya da əgər Heydər Əliyevin şəkli yoxdursa, bunları da yığışdırın burada. Bu Dərabuzların şəkilləri. Bilirsiniz, məsələ necədir? Mütləq orada şəkilli bir otaq olmalı. Burada məsələ ondadır ki, bu görüşün baş tutmasının özü 10 ildir. Sənə kim deyir? Biz bir tərəfdən deyək ki, Ermənistan uduzub, məğlub olub, nə bilim, qəbul eləyibdi şeyini, o nə deyirlər, o kapitulyasiya qəbul tərəfdən də erməninin faşistlərinin şəkli olan otaqdan. Yox, erməninin, erməninin deyil. Erməni, erməni deyil. Ruslar olsun. Niyə Ruslar indi bu dəqiqə sülh məramlı missiyanı həyata keçirirlər və yeri gəlmişkən cənab prezident O şəkillərin orada olmasının nə kimi əsası, nə ixtiyar var? E, siz Rusiyanın orada e, şəkli var. Daha ciddi, daha fundamental məsələlər qalır. Biz bu dəqiqə həmin o şəkillərin olduğu ərazidə yaşayan ermənilərin Azərbaycan reinteqrasiyasını, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək kimi mürəkkəb bir məsələni həll etmək istəyirik. Hmm. Belə olan vəziyyətdə biz nəyə yadıma düşür? Yox, xeyr, Rusiya e, burada istəyir bizi reinteqrasiya eləsin. Öz şəklini niyə soxur ora mən başa? Mən bu fikirdəyəm ki, ola bilsin ki, mən bu Rusiyanın təmsilçilərinin şəkilləri olan bir otaqda bu görüşün keçirməsi səhvdir. <clears throat> Amma mən bizim üçün ə, mən bu məsələni sizinlə Yəni biz qəbul edirik Rus imperiyasının, ağamız Rusiyadır, biz ikimiz də əvvəlki Sovet dövrəndi kimi, Volinskin vaxtındakı kimi Rusiyanın bayrağı altında danışıqlar aparır. Sizin məntiqlə biz proseslə qiymət versəydik, hə. heç kərə 10 min kvadrat kilometr ərazimiz işğaldan azad olunmur. Mən istəyirəm. Yəni Rus var və bizə imkan verməyəcək məntiqi ilə də. Mən demirəm öz imkanı, deyirəm ki, sən bir iradə bildirməzsən, deməzsən qardaşım, mən ermə öz vətəndaşlarımdan görüş keçirəm. Burada yaxşı Heydər Əliyevin şəkli yoxdur, o yoxdur. Və bu Rusların şəkli niyə burdadır? Rus dilini də biləsən, inglisi də biləsən, fransız da biləsən. Bilməz kimə etiraz edir? Mən sənə deyirəm, niyə tədris edirsən rus dilini? Tədrisi biləsən. Tədris və tərbiyə. Bunun adı belədir, tədiz və tərbiyə. Sən mənim uşağımı niyə rus ruhunda tərbiyə edirsən? Rus ruhu deyil. E. Nə ruhudur? Erməni ruhudur. Rus sektorunda hə. Azərbaycan e, tarixi, Azərbaycan mədəniyyəti hə. sadəcə o dildə keçilir. E, o kimdir? Həkim onlardan. Cəmaət tamaşasında hə. bizim səhvimiz. Sən cəmaətə yalan məlumat vermə. Heç birinin rus sektorunda rus Elman mənim yalan məlumat vermə. Mənim dəqiq rus sektorunda uşaqlara soruşmuşam. Deyir ki, bizə qısa tarix keçirilir Azərbaycan tarixi. Polşa dövləti Moskva beynəlxalq münasibətlərdə oxuyan bütün Xarici İşlər Nazir əməkdaşlarını işdən çıxardı. Niyə? Sual verirəm sənə Elman, niyə çıxardın? Mən Elman deyiləm. Kimsən mən? Kimdən o? Kim? Mən Sərdar demirəm. Deyir, mən də olar, sən mənə Sərdar, mən Ləzzət. Bambıllıq eləməyə, e, güvəl, Elman deyəndə, sən anam dədən, sənə Elman adı qoymuyor. Bunu harda işlədəsən? Valla, bu bir səhər tamaşasından. Tamaşasından ötəmərəm. Tamaşasından ötəmərəm səmimiyyət üzündən. Böyük bir partiya rəhbərisiniz. Ə, hə, nə olsun mən, mən Elvan bəy, qulaq al. Heç zaman sən qulaq al. Siz əvvəla Amerikanlar, ingilislər həmişə sən deyirlər, bu bir. Amerikan ingilisi. Və mədəniyyətdə, mədəniyyətdə də olsun da. Amerikan ingilisi. Sosialist təfəkkürdən çıx da, hələ də Rusun quyruğunda getməyəcək deyirsən. Çıx da Rusun quyruğuna, Rusun ənənələrindən çıx. Dünyanın hansı ölkəsində sənə siz deyirlər. Gedə bir dənə. İngilislərdə siz deyirlər, e, ərəblərdə siz deyirlər, qardaş, Mən bir-birimizə... Yanlış. Mən elə düşünürəm, yanlış. Sən Rusiyanın adamısın, ona görə sənə xoş gəldi. Mən Rusiyanın adamı deyiləm, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Heç Azərbaycan vətəndaşı olmaq oxşamırsan. Mən çox istəyirəm ki... Öz ana dilinə nifrət eləyib, tələb eləmirsən ki, Azərbaycanda nəyə görə mənim dilim sıxışdırılır? Azərbaycanda deyirsən ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Nədir vətəndaş? Nədir sənin təsirin? Mən bölgədəyəm ki, övladımız hə. Azərbaycan dili mükəmməl bir hə. ana dilidir. Amma rusca. Icazə ver, götür də bilirsən. Elman müəllim, çox üzr istəyirəm. Sərdar bəy, üzr istəyirəm. Sizin övladlarınız hansı sektorda oxuyur? Azərbaycan. Vəssalam, onda bu söhbət ondan getmir, söhbət məsələnin qoyuluşundan gedir, yanaşmadan gedir. Niyə vurmuyorsun sektoruna? Və deyirsən ki, mütərəqqidir, o üstündə oxumaq. Bu söhbətlərin davam etdirməsi və beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycana bu məsələlərlə bağlı təzyiq etməməsi naminə bu adamları buraxsın. Məsələn, Bəxtiyar Hacıyevin niyə o kəskin bəyanat çıxmalı idi ki, o adama görə Azərbaycan dövləti cavabdehliyi daşıyır? Niyə bu bu cür bəyanatı verdi? Nə var, nə var Rusun yəni, qoltuğuna girmək üçün? Yəni araşdırılır və Aydındır. Prezident humanist insandır və dəfələrlə də e... Biz inanırıq ki, bu Biz də səndən xahiş edirik ki, bir millət vəkili kimi bu adamların əf edilməsini bağlı milli məclisdə məsələ qaldı. Qaldıra bilərsən sən bunu. Əvvəl araşdırmaq lazımdır məhkəmə. Nəyi araşdırmaq? Bax günahkardıqsa nə edir? Məhkəmə işi ilə tanışılmaq lazımdır və hə. biz şəxsən, şəxsən mən özüm e, əgər e, dövləti cinayət etmişsə, dövlət təhlükəsizlik nazirliyinin ittiham olunan generalların hamısı eşdədir, əmlakını qaytarıblar. Səncə hə, onlar daha ağır cinayət ittihamı olub adam öldürməyə gətirir. Hə? Aydındır. Aydındır. Aydındır. Aydındır. Təşəkkür Telegram cəmiyyətdə bu şeylər çox pis qarşılanır. Mən o deməz deyirəm. Mən demirəm, həyatda heç kəs günahsız deyil. Mən də daxil olmam. Amma günahı dəyərləndirəcək ədalətli olmağa. Bir adam adam öldürüb eşdədir. O birisi filan gəzə sən pis adamsan deyib türbədən. Prinsipə bir məsələ var. Bəli. Azərbaycanda tez-tezli bazar iqtisadiyyatı. Bazar iqtisadiyyatı bilirsiniz nədir? Bazar iqtisadiyyatının kapitalizmin bir fərqi var. Kapitalizmdə dövlət kapitalı qoruyur. Bazar iqtisadiyyatı dövlət qanun və konstitusiyanı qoruyur. Azərbaycanda görə bazar iqtisadiyyatıdır. Hər kəs öz bildiyi qiyməti qoyur, öz bildiyi başkəsənliyi eləyir. Və biz bilirik ki, Azərbaycanda ticarətdə, hər şeydə hakimiyyətdə olanların nəzarət altındadır. Yəni, biri oturub nazir, bir adamı gedib orada bir dənə şəbəkə açıb, e, istənilən qiymət və bu gün vətəndaş istehlakçıların hüquqları qorunması ilə bağlı bir dənə təşkilat yoxdur. Ağlına dediyim qədər bu adamı niyə soyursan?